讲开果的头匪令人，呢几日好冷冻，阿爷趁仲未够冻紧死，包下薛老渣的嘢啦。薛老渣渣唐说兄系响中华民国十六年五月二十八日礼拜六下昼两点，响省城西堤大新公司七楼，由黎泽海大藏司见证下限西洋婚礼。 果入薛老揸着成套踢丝套，唐雪卿着披织金长马甲，唐雪卿魔鬼身材若隐若现，睇到半对拉拉拉佢条波粒，搞到班宾客且捻晒旗。之后连随响九楼影相摆酒入大餐，不过薛老揸果直成两千几蚊，咸龙结婚钻石戒指就俾 baby 整唔见捻咗。 事关中华民国十七年一月二十七日，礼拜五，响香港九如坊戏院演出头戏水染七军，响关平水面沉于禁果长蒲夹戏，五个仅系演关平，Baby，尹志仲就演于禁，佢哋着住大靠对枪，打到板板声。 点知 baby 揾字仲碌出跳到五哥食指果只结婚钻石戒指，粒钻石当堂扫落第一排贵妃床，其中一个细蚊女个头，然后跌落地，俾隔离贵妃床个斗机执紧咗，做紧戏冇得喐，落幕果时，薛老炸都嗱嗱临使个鬼台，拉成班伙计死出去接住。 但系日头涌涌，个个都赶住死返屋企搞交猪，乱成咁，点能够截到？不过嗰条斗机咁捻细个就咁捻贪心，大挂咗都实系条唔捻死冇捻用废柴嚟。中华民国十七年五月二十三日，礼拜日，有条省城差佬啦，唔该响石塘咀搵完阿姑后。 省城差佬揸架车牌二六九号四座位车，沿住电车佬驶返中环，点知撞到前边隔车牌六十号大罗呢车，搞到沙板拉玻璃就烂鸠埋，最惨仲要上差馆，吓到五哥飙尿。中华民国十九年三月二十一日，礼拜五。 夜晚八点到十二点，薛老揸两公婆包咗香港大酒店天台花园，开个大波同班中西老死玩镬金。中华民国二十一年三月，薛老揸科银子响香港开咗间有六十几个学位涉国先平民免费学校，点知头两日已经有两百几个登记。 所以佢琴琴声揾地方收购晒佢哋。五月又整多间涉国之劳工第一免费夜校地的失业工人冇几耐响中华民国二十三年，五哥啦五嫂返上海帮小老板间天一公司，乘住白金龙余威，踩多部粤语有声片歌台艳史。 其中有莫话五哥俾粉沈盲对眼，唔知系咪宣传响香港真系传话泄老渣俾大天耳响上海用玻璃碎粉泄沈捻盲咗咁话，渣哥个香港医生李松就麻捻烦啦，事关每日接成百几个电话打出问佢五哥点压，五哥点压，搞到佢衣无所办，捻到死。 逼到你宋医生要打电话去上海问搞边科啊！由于当年打电话好难嚟，五嫂只系拉佢回四个字：五哥平安。几个月后，中华民国二十三年八月十六日，礼拜四，薛鲁渣搭美国加兰总统船由上海嚟香港上搞台大戏演一个月，搞东搞西。 睇埋出平剧，然后完船返上海，再响中华民国二十三年九月三日，礼拜一，运医生班齐人马，好似小珊珊、李艳秋、林坤山拉家基个细佬薛国明，响中华民国二十三年九月九日，礼拜日，开锣踩过高升嚟舞台。 然后返省城海珠拉落线，不过要鸡咁脚死返上海踩影画戏，所以呢，获唔去深圳做大戏。中华民国二十四年二月九日，礼拜六，薛老揸同佢个秘书谢天维落到南阳响州府地住响鸿图大旅店，佢哋响州府食咗两三日风。 然后落巴咯。原本想再落多的浮仔食风，点知五嫂打电报催佢哋死返上海做大戏。中华民国四十年果子，薛老揸住响香港福群道四号角炉。l v e Court。不过佢仲时时又死翻俾共匪占据的省城，又去澳门、落新加坡、安南走埠登台。 中华民国四十三年四月二十九日，礼拜四，薛老揸带埋老婆唐雪卿拉个慈姑掟薛红街，几十个医生死翻省城求共共匪逼班老官上山落乡做戏俾班穷人睇，又冇乜银子落袋，做到叹晒。唐雪卿响中华民国四十四年四月十八日，礼拜六。 病够死撚咗先，然后是老沙本人就响中华民国四十五年十月三十一日礼拜三下昼五点零七分登够埋中华民国四十八年暑假，薛老家个慈姑定薛红街，果时十九岁逃出铁幕，死咗去澳门华灵堂投靠佢伯爷的老死。 不過，薛老揸富身家就俾共匪搶银晒。